конденсатор эмнеден көз каранды экенин билели ал үчүн бир пластинаны электрометрдин корпусу менен туташтырабыз ал эми экинчисин анын таягы менен эми пластиналарды заряддайбыз жебеси четтеди пластиналарды алыстаталы электрометрдин жебеси дагы чоң бурчка четтеди демек конденсатордогу пластиналар ортосунда чыңалуу көбөйдү пластиналардын зарядын өзгөрткөн жокпуз демек конденсатордун сыйымдуулугу өткөргүчтө кармалып турган электр зарядынын анын потенциалына болгон катышы менен аныкталат жыйынтык пластиналар ортосундагы аралык канчалык чоң болсо ошончо конденсатордун сыйымдуулугу аз пластиналарды биринчи абалына алып келип бир пластинаны бири бирине салыштырмалуу зарядын жана пластиналар ортосундагы аралыкты өзгөртпөй жылдырабыз бул учурда пластиналардын бири бирин жабуу аянты өзгөрдү электрометрдин четтөө бурчу көбөйдү демек конденсатордун пластиналарнын ортосундагы чыңалуу көбөйдү конденсатордун заряды өзгөрбөгөн үчүн анын сыйымдуулугу көбөйдү пластинкалардын аянты канчалык кичине болсо конденсатордун сыйымдуулугу аз кайрадан пластиналарды биринчи абалына алып келдик пластиналардын ортосуна айнектин бөлүгүн жайгаштырабыз бул учурда электрометр чыңалуунун азайганын билдирүүдө конденсатордун заряды өзгөргөн жок демек конденсатордун сыйымдуулугу көбөйдү жыйынтык чыгарабыз конденсатордун пластиналарын ортосуна диэлектрик жайгаштырсак анын сыйымдуулугун көбөйтөт үч тажрыйбанын жыйынтыгын чыгаралы конденсатордун сыйымдуулугу пластиналар ортосундагы аралыктан пластинанын аянтынан жана диэлектриктен көз каранды